Som molts els que estimem Menorca sense ser de Menorca, però la respectem i, i no volem que s'hi facin aberracions. Estem al·lucinant amb les últimes notícies eh, que parlen de destruir el paisatge amb infraestructures innecessàries. El meu desig és que respectin la illa, que la deixin tranquil·la, que atenguin necessitats molt més bàsiques i no pas aquestes que la transformen i la deterioren. Si puc ajudar amb alguna cosa, aquest és el meu suport. Endavant.